это шоу «Я и она». Мне говори. Это шоу «Я и она», и мы решили взять интервью всех голубей. Голуби. Какой у вас размах крыльев? Курлык, курлык. Ясно. Курлык. А скажите, что предпочитаете больше, пшено, пшено или овсянку? Это была овсянка. Курлык, курлык. Так. А вы скажите, как дум... А, а, да, а, голод, а ва... как вас зовут? Крылык. Его зовут Петя. <laughs> А, они все Петя? Они <laughs> все Петя и Вали, и Женя. Петя, Женя, вот Женя, Женя, а у вас... Петя. Петя, а у вас есть девушка? Это был спец... Да. Нет. Ладно, с вами был Шоу Яйна. До свидания. Пока.